ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਕਰਨਾ ਆਹੋ ਫੇ ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਹ ਪੇਜ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਰ ਪੇਜ ਆ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰ ਕਰ ਪੈਂਸਲ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਮੇਰੇ ਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਰ ਕੰਮ ਇਹਦੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਜਰਾ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਨਾ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਬਰਫੀ ਖਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣ ਲੱਪਾ ਲਿਖਣ ਲੱਪਾ ਬਰਫੀ ਖਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇ